W imieniu sieci obywatelskiej Urząd Polska mam przyjemność Państwa zaprosić na, drugo, na drugi ogólnopolski konkurs na najlepszą glosę dotyczącą prawa do informacji. Wiele osób mówi, że z wyrokami sądów nie można dyskutować. Jest zupełnie przeciwnie. Z wyrokami trzeba polemizować, trzeba dyskutować, trzeba je omawiać i zastanawiać się, co w tych wyrokach jest. Dlatego tak ważny jest nasz konkurs, bo prawo do informacji w Polsce kształtuje się w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, ale też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I właśnie ostatni rok był szczególny. Zapadło wiele ważnych orzeczeń, które fajnie byłoby, abyśmy mogli pokazać z różnymi komentarzami, z różną oceną. Dlatego zapraszamy, zapraszam jeszcze raz do konkursu i do odwiedzenia naszej strony glosa.sieciobywatelska.pl